Non è Se मला होता की विचारलं नाही se नॉन पाहिजे होतं Poi che cominciò, poi adesso io ho provato. E così le parole che stava quando l'ho captato, io come ho detto, non vedo di cazzo di tutti, no? E allora perché non mi fanno una partita che sta facendo quella storia? Sempre male, perché non è Tengo un gabinete con Vuelto a aparecer, ¿verdad? no por el pasa que tiene que ahí. Yo Hay